sababu timu inayocheza Champions League iliyokuwa final Champions League Tanzania ni moja. mm -hmm. Kwa hiyo hata Morocco wanasema Wydad imeenda Tanzania kucheza mechi, hawasemi wameenda kucheza na Simba. Kwa hiyo ningependa kuencourage Tanzania wote ambao wanapenda mpira mzuri waje waone timu mbili bora zaidi Afrika zikicheza siku ya Jumamosi, lakini siwezi nikarudia yale ambayo Ahmed amesema vizuri sana lakini ningekumbushia machache kwa upande wangu. La kwanza, Ahmed alizungumzia vision yetu sisi kama club ambayo imekuwa approved na board. Nitazungumza kwa Kiingereza then translate kwa Kiswahili. Vision ya Simba is to be the leading sports club in Africa. Kwa hiyo lengo letu ni kuwa klabu bora ya michezo barani Afrika. Nadhani hili tumeendelea kulifanya na tumeendelea kuwa kati ya timu bora kumi za Afrika, na ndio maana nadhani wote mnajua ndio timu pekee ya Tanzania itakayocheza Super Cup hadi sasa hivi mwezi wa kumi, so, tuko kati ya timu kumi bora za Afrika. Hii bado imebakia hivi hivi, hili ni jambo la msingi, lakini bado tutataka kuendelea kupanda ngazi kwenda juu zaidi kwenye ranking. Hii ni kazi kubwa, lakini tumeanza kuifanya na tunaamini tutaweza. Sasa jambo jingine la muhimu ambalo limetuleta asubuhi hii, moja ni kwamba kwenye vilabu vya mpira hivi piga hatua, hamwezi mkapiga hatua bila kuwa na fedha za kutosha. E, kwa mfano klabu kama Al Ahly wao mapato na matumizi yao ni around dola milioni 40 kwa mwaka. Hawa wanaokuja mapato yao na matumizi yao kwenye timu yao ni zaidi ya dola kati ya milioni 15 hadi 18 kwa mwaka. Kwa nini tunauanisha sana mapato ya klabu na maendeleo ya klabu? Sio vizuri kutaja mishahara ya watu kwa majina, lakini mmoja kati ya kocha ambaye ni maarufu sana Afrika, wengi wanamjua, analipwa dola elfu sitini na tano kwa mwezi. Kwa kocha peke yake analipwa milioni mia moja hamsini hela za Kitanzania kwa mwezi mmoja. Kwa nadhani mnaona jinsi gani ambavyo uwezo wa klabu unavyokuwa mkubwa ndivyo unavyoweza kuajili benchi zuri la ufundi, lakini ndivyo unavyoweza kupata wachezaji wazuri, kwa sababu ili kutunza wachezaji wazuri ni lazima malipo yao yawe makubwa sana. Kwa ndio maana Simba sisi tumetilia maanani sana, moja, kuhakikisha kwamba tunakuwa na wadhamini ambao ni wenye uwezo, wenye nguvu na ambao wako committed kuhakikisha kwamba timu inasonga mbele. Kwa hiyo kwa kwa kwa, kwa heshima kubwa sana na kwa niaba ya Simba nzima tunapenda sana kuchukua fursa hii kuwashukuru sana Embet ambao wao ndio wadhamini wetu wakuu wa Simba na tunaamini nao wameendelea kupata faida kwa Simba ambayo inaendelea kufanya vizuri kadiri siku zinavyokwenda, na najua hata weekend iliyopita Mbet watakuwa walifurahi sana, lakini furaha ambayo ikuishia Mbet, lakini ishia kwa mashabiki wengi wanaopenda mpira, kwa sababu mpira weekend iliyopita wa Jumapili ulikuwa ni mpira mzuri sana. Tunarudia tena, haki watani wetu wa jadi, ni timu nzuri tu na ilikuwa ni mechi nzuri sana kuiangalia. Kwa tunaamini kabisa tunavyopiga hatua sisi na wenzetu nao wanapiga hatua na mpira wa nchi nao unapiga hatua, tunaendelea kwenda mbele. Kwa hiyo uh, ubora wa timu hizi mbili ni ubora wa ligi ya Tanzania, na ndio maana ni kati ya ligi bora sita barani Afrika, na naamini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ligi ya Tanzania itakavyokuwa bora zaidi. Kwa ndio maana pia yoyote mwenye mapenzi mema atapenda Simba ifanye vizuri kwenye robo fainali, kwa sababu nchi ndio inapata credit. Kwa hiyo kutumia fursa hii kwa dhati kabisa ningependa kushukuru sana Embet ambao leo hii watatupa kishika mkono cha sisi kuvuka kutoka kwenye makundi kuingia kwenye robo fainali, na udhamini mzuri ni ule ambao uko wazi, na sisi tunaamini kwamba tunapokuwa na udhamini wa aina hii, hatua tunazopiga na mdhamini ni vizuri pia wapenzi na mashabiki wa Simba wakajua. Kwa leo hii nisichukue maneno mengi, nimwombe Allen yeye aje azungumze, alafu kisha twende tujue wao wanafanya nini leo hii kwa ajili ya Simba Sports Club.